Bueno, pues yo he venido a esta entrevista para que no se me reconozca, así que voy a dejar claras unas cuantas cosas. Primero, eh, esta entrevista quiero que sea de texto, o sea, que la mi voz sea cambiada más grave. Y de texto me refiero a que las preguntas salgan en texto y no salgan, salgan en la pantalla y no se escuche la voz del que pregunta. Eh, luego quiero que me censuren la cara y si eso no... pero no me fío mucho de eso. Bueno, pues me llamo Antonio Fernández, pero esto no lo pongáis. Eso se edita en el vídeo y en el texto de la pantalla tiene que poner anónimo, ya que soy eh, sonámbulo y soy asesino y no quiero que me reconozcan por la calle. Eh, bueno, ¿qué más? Así, ah, tengo que empezar a explicar mi historia. Así que si podéis hacer algún... enseñar mi perfil, mejor. Mi perfil confundido en negro, mejor. Todo empezó hace un poco de tiempo, bueno, hace unos años, que me encerraron en la cárcel y no sabía por qué. Entonces me preguntaron, los compañeros de celda, me preguntaban que por qué estaba allí y yo dije que no lo sabía, pero cuando vino el guardia a traer la comida a todos, pues le pregunté y me dijo que me callara asesino de mierda. Y yo me quedé, asesino de mierda, ¿a quién he metido yo? Y después me enteré que eh, eh, soy sonámbulo y de noche había matado. Bueno, podéis poner otra vez a oscuras y de lado, que no me fío de la censura que me pondréis en la cara. Bueno, yo me grabáis de lado y a oscuras, pues muy bien, continuaré mi historia. Cogí un cuchillo, me fui a, a un bar, estampé el coche contra el bar, el dueño quedó herido y entonces cogí un cuchillo y lo acabé de rematar. Y yo no quiero que se me reconozca la cara, pero tengo libertad de expresión y tal, Mira un Ah, este libro. Creo que lo leí cuando era pequeño. ¿Y cuándo decís que se va a emitir este documental en el canal 33? ¡Cinco años! Bueno, pues adiós y espero que no se me vea la cara.